As I put on the mic, oh yeah, I'm always serious. But when, but when I'm getting just tags on top of the trap. This nigga pretending they feeling us. Some of the flow that I drop, some of the sugar in the pot. Depois vão dizer que é batota. Muito raça, vida longa. Se for a ver, um gajo até não dorme. que o bed, não flota no drone. Fantoma é fantoma, mata tá fome. Toma essa eca, toma esse pincho, mas ninguém come. Depois vê se me rebola. Fresh clean, o drink tá rolling. Beginning the way to success. I got no money to flex. I got some guns for the track. Many of your niggas are fake. I got so crazy about that. Look up the truth to yourself. Share it and make it a deal. Wait for the money, don't steal. This is the trap for the bill. You headed, you made it, don't feel. My drillers are ready for the drill. Believe it, my nigga, cause this shit is real. This is Luda, sip the demon. Pull up at you while you're sleeping. Get in your mind, call like season. Make you believe I'm not human. Senti nela na cabeça desses niggas que tá faking. Tão a me apoiar nas costas, mas eu tô sempre na rota. Tô carregado de anedotas. Dessas lubes essa noite. Cadê o rap nessa cena? Que o people só tá dancing. Niggas vão me respeitar. Manda faca atualidade. flocche fai cuia Vado con due bebè, ci dove un quarto tu sei sozzeo Con due bebè, ci dove un quarto tu sei sozzeo Busca molto alta sul greve che incomoda i visei Busca molto alta sul greve che incomoda i visei I got the bag with me, huh? I got the vibe with me, huh? The nigga can fall on this, huh? You better run to the bit I'm living that this and no bitch I fall and I come in your clutches, I shit Look at my nigga, my nigga, that drip Look at that little